термелүү системанын кеңири таралган моделдеринин бири математикалык маятник математикалык маятник болуп жипке илинген жүк эсептелет жүктүн өлчөмдөрү жиптикине караганда алда чоң бул жип чоюлбайт жана эч кандай массасы жок деп эсептелет мындай маятниктин бүт массасы жипке илинген жүккө топтолгон бул учурда жүктү материалдык чекит катары кароого болот маятникке бирдей модулу менен карама каршы багытталган тартылуу жана серпилгич күчү аракет этет тең салмактуулук абалында бул күчтөрдүн натыйжасы нөлгө барабар маятникти оңго кыйшатуу менен тең салмактуулук абалынан чыгаралы бул учурда бири бирине бурчка багытталат жана алардын натыйжасы нөлгө барабар болбой калат күчтүн таасири астында маятник тең салмактуулук абалына карай жылып баштайт инерциянын натыйжасында жүк тең салмактуулук абалынан өтүп андан башка багытта четтейт четки сол абалга жеткенден кийин маятник оордуктун жана ийкемдүүлүктүн натыйжа күчтөрүнүн таасири астында тең салмактуулук абалына карай жылып баштайт андан өтүп кайра оңго оойт процесс кайталанат математикалык маятник ички күчтөрдүн тартылуу жана серпилгич күчтөрдүн таасири астында термелет ички күчтөрдүн таасири астында пайда болгон термелүүлөр эркин деп аталат маятниктин тең салмактуулук абалынан четтеши жылышуу ал эми эң чоң жылышуунун модулу термелүүлөрдүн амплитудасы деп аталат